E aí, pessoal? Aqui é a Paloma, estou jogando online o jogo The King of Fighter 98. Esse jogo é bem antigo, eu jogava ele, mas faz tempo que eu não jogo. Então, preciso treinar bastante. Já morri. eu já peguei o fortão aqui, ó. O Shang. Porque esse Kyo tá, tá muito apelão. Ah, a rasteira. Meu, vamos aqui, para quieto, cara. <laughs> a barrigada. Esse jogo é muito rápido. Tá grandão. <laughs> Esse é o Clark. Clark é um dos meus personagens favoritos, porque ele tem um golpe igual do Zangief, parecido, como agarrão, agarrão pra todo lado. Ó, vai, agarrão. Já vou dar outro agarrão aqui. Tem que aproveitar. Toma aqui, agarrão. Olha o sangue. Só um risco falta. Eita. Esse Kyo também é muito rápido. Amanhã minha mãozada. Já veio o Yori. sabadão, nada. Nossa, que surra. go! Vamos lá, a vitória, não desisti. Agora eu tô com o Yashiro, enfrentando de novo o Kyo. Meu, o Kyo, ele é muito rápido. Mas é bom testar os personagens especial é, é esse? Vou ficar ligada com a, com a barrinha dele ali. Nossa, mal começou, já deu um golpe desse. Calma, deixa eu fazer alguma coisa. Ai, sai! Oh. eu tento desviar, ele ainda chega perto. nem joguei direito. Não, agora vai. Agora o bicho vai pegar. O quarto voltou um soldado agarrando. Eu vou ter que parar. Ele tem. O Park tem também um golpe agarrão de cima. Preciso treinar mais esse outro. Nossa, que roubo! Pra que, que você fez isso? Ah, só alto risco. Sai daqui! Eu preciso ir rápido. Toma! Uh! Foi difícil, tá? Cara, é muito rápido. Veio o Yori de novo. Bater quanto mais, bater melhor. Isso, mais sangue. Tá um pouco... Não! Meu, ele viu que eu dei o especial e lembrou do dele. Só pode. Ó, eu tô com Tentando o Kyo. Ele não Olha, muito rápido. Para com isso! Até se agarram das pernas. Só também jogar, ele deve jogar bastante tempo esse jogo. Aqui não tem essa não. Ah! Que isso, eu falando aqui? <laughs> uh, Will Eu tô toda esperta aqui também. Mostrando toda a minha jogada aqui. Meu, esse cara precisa morrer, né? Vai ficar aí <laughs> matar todos os meus. Calma! E veio que veio, viu? Dá pra você parar com isso? Na porrada. O cara só defendendo. Para de defender aí, <laughs> pouquinho. Tá. Olha, fui sozinha pro chão e ele me acertou. Agora o melhor apareceu de volta. você vai ver. Será da sua vida. matar dos meus amigos. Toma aí, ó. Ah assim, essa Parece que foi brincadeira de ficar pulando. Toma! Toma! Só o risco agora pra morrer. Toma! Atacar o melhor. Atacando ele né? até a opção de você escolher três vezes o personagem sendo o mesmo. <laughs> Para de ficar pulando, só ficar jogando. Ah, aí tá bom, ganha aí. Agora você vai ver. Ele é muito rápido. Vou tentar agarrar ele aqui. Porradona. pesada na cara, porrada pesada. Porrada, vai <laughs> Fica quieto. Tchau, amigo. Ah, vem esse apelão. Dá um jeito nele. Já começar <laughs> a galera pra não ter da chance. Toma. Olha, só mais um risquinho. Toma! Eu não tem vontade pode deixar ele não, gente. Ele é muito apelão. Esse Kyo. O cara tá sabendo jogar com ele. Eu tenho que já matar pra ficar <laughs> tranquilo. Que isso, ficar pulando? Quando eu pegar esse jogo direito, você vai ver. Ficar pulando. É o Chris que tá apanhando. Menino que não para. Eita! Isso pode ficar pulando desse jeito. Você vai morrer desse jeito. preciso fazer alguma <laughs> coisa. Que isso? Não pode! Não! O melhor morreu! Agora é todo com a amiguinha aqui. Vamos, vamos lutar direito. Meu, olha a jogada do cara, é ficar pulando. Que isso. Gente, eu mal entrei, mal fiz alguma coisa. Bora. Fica quieto! Uh! Venci! Ai, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.